पश्चिमी चंपारण जिले के ज़्यादातर गांव में देखा गया है कि प्राकृतिक आपदा के शिकार लोगों को आपदा प्रबंधक विभाग के राहत कोष से कोई राहत नहीं मिलता और इन लोगों को न इस बारे में कोई जानकारी है दिनांक 9 तीन दो को करीब 12 बजे रात्रि में अचानक आग लगने से ग्राम हरकटवा नया टोला निवासी अनिका चौधरी बबलू चौधरी और अनुरू चौधरी का घर पूरी तरह जल गया आग इतनी भीषण थी कि घर से कोई सामान नहीं निकाला जा सका लेकिन विभाग के तरफ से एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी राहत के तौर पर कुछ नहीं दिया गया साढ़े ग्यारह बजे सुतले में आगे लागल कर पेड़ नहीं जोर देखनी तो उठ के अपना लोग लड़का के लेके भाग गई सारा संपत्ति घर में हमारे जर गई दस हजार के सोलर बैटरी थे डेढ़ क्विंटल चाउर पचास किलो गहूँ लुगा कपड़ा छः थान पतों के बिको पाँच थान हमार बिको पतो के चढ़ा हुआ हम्म। कपड़ा लता कर लेता हूँ इनकर सिनहोरा हमार सिनहोरा दू सीट बर्तन इनकर चढ़ा हुआ मिलर जर गए आ कपड़ा लता जन जर गए ट्रक बाकस गो चौकी एगो सब जर गए कपड़ा लता लैके हमारे खाली काछा पर बारह सौ देह में कौन बस्तर नहीं के सास पतो के हमनी के देह पे एगो जौन पहिरले बन जा कपड़ा तौने तौने एको घर में से नहीं खेली कराई सारी संपत्ति हमार जर गइल बा अच्छा जब आगे लगला लागला तो कैसे लागला अपरूपी लाग जी इला के मन तो कई बार छः बार जल जल चुकल बा और हाँ। को मुआवजा मिलल बा कि नहीं मिलल तो कुछ नहीं मिलल कब वो मैं चाहती हूँ कि आग ओलावृष्टि आंधी तूफान और बाढ़ से पीड़ितों को तत्काल राहत दिया जाए इसलिए वीडियो बना रही हूँ मैं अपने समुदाय के साथ अंचल कार्यालय में आवेदन देने जा रही हूँ आप सभी दर्शकों से अपील करती हूँ कि आप भी इस महत्वपूर्ण लड़ाई में सहयोगी बने अंचल अधिकारी का मोबाइल नंबर है चौरानवे इकतीस बिरासी सड़सठ बारह इस नंबर पर कॉल करके दबाव बनाएं मैं तंजू पश्चिम चंपारण बिहार से इंडिया अनहद के लिए